Ricardo. ਸਿੰਦਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਜੀ ਹਿਲੋ ਨਾ ਹਿਲੋ ਨਾ ਹਿਲੋ ਭਾਜੀ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਰਹੋ ਹਿਲੋ ਨਾ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲੈਣ ਦੋ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਭਾਜੀ ਕੈਮਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਣਾ ਭਾਜੀ Yo quiero que hija Pedrano. ਆ ਜੀ ਆਓ ਵੀਰ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖ ਕੇ ਦੇ ਥੋੜਾ ਭਾਈ ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ 2 minute 2 minute sir sir sir sir side side side ਰੁਕਣਾ ਰੁਕਣਾ ਰੁਕਣਾ ਰੁਕਣਾ ਰੁਕਣਾ ਕਰ ਲਾ ਮੂਹ ਉਧਰ ਕਰ ਕਰ ਲਾ ¡Gracias!